Вот э, война, ну, вот она автоатачит, а вот пошел катить я. Но ну, это просто, блядь, киборг, это просто киборг. Вот так вот, блядь, акайчу.